اللي سقيتي يا خويا يا خويا بيتي عبدنا عليه سايرين ولازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل النعمة والماء وفرشتي جسمك النحي وسط الزنزانة جعلتي جسر لغد مشرق وقلتي هانا مروا يا العزالة مروا يا العذارى مطي والمناجل حصلوا شعيرنا صدق أمانة ومحيوا الإهانة وطريق اللي بديتي عفنا ليه صايرين ولازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل لازم يوصل